Все время, все время. Успех. Успех. Хватает грусть, но готов уйти ничего, а жизнь свои душит Почему так тяжело? Тут тусу никого не пустим мы Пусть все запреты на меня Хватает грусть, но готов уйти отсюда Не останет ничего, а жизнь свои душит Почему так Ой, отмывая эту тушу, никого не стяну Пусть товарищи забуду, кому надо Открывает грусть, это по пути отсюда Не оставит ничего, жизнь свою семнадцать Душит, почему так тяжело Отмывая эту тусу, никого не стяну Пусть все